Yeah. Laranja. Yeah, o star. آره ستم یه جوانه خواست بیان کنند عشقش را لک دختر نخواست ҳам дигар ҳаракат кард ки фаҳмаӯ дарди ӯра нафаҳмӣ баъд рафт куҷое бошад ҳанҳоле ки дар байниро фаромад аварияд نفر اومد پر وال با این دچ چشم مردن هم لکی جوان زندم و ده دم مربون با خاطری ری هموش با دختر حیس کل تا سهر اگه یکم لی با سوی همون دختر آمد دختر بس کل گریه آن خنده کدوم سمرا گفتم دیگر دیگر گفت هر طرف نمیرم گفت این مگذره کن رستن شب گفت قبول کرده داد زده گفت سال خیرت تو بگو خیلی خورسن شد خیلی وقت بودم زبرم اکو هرگز مرن تا زمانی هم من تو رو تا هم دوست دارم آره تو رو فکر میکنم آره میدونه قلبم را آره میخونه هر مکتوبم را میدونه کنارت باشم چشمای خون لودم بغم و اصابم خیلی تو رو دوست دارم خیلی عادتت کردم خیلی پزمانم هر شب خیلی این گوزش هر شب ها در دود فیغان ها اگه خواهی خواهی گر قبلم را نکی نختانی را به وفا تانی نی هم سفر ما تانی رفتم هر دو ما آره بیانش کردم همون عشقی داشتم آره میخوستم فکر کنم دم برش باشم آره میدانم کش روم لگو برقص کرد با عشق من پاک گذاشت لگو در درمان کرد با همه خطانگی من دور اول نمیتونه بدونه نمیخونه حرف ما حرفمو درد ما لگو بس کرد فیخان کردن عشق ما